この塔に向かって立てない恋したかったのに傷ついた自分を抱けてしまったあなたの叫び聞こえないがこの恋ある歌がラスのように切られた るよどくなるが繰り返す僕らの声枯れて自分を抱けてしまったあなたの叫び聞こえないがこの本にある歌がラスのように切られたこの場 home. 何し左をでも何にしてもあなたは元気と痛み